yeah, yeah. Now I'm back in the business عطني مكاني ليز ليز تسمع اغاني هيز هيز راسك on the beat up and down like this this عيد ولا كريسماس party all day free drinks for the ladies عالبالة تلقاني طيب يعني اتزحلق مبسوط وانت خلك زعلان من كلام الناس لسانك مربوط لازم اكافح عشان اشوف وناس تطلع مدسم حتى لو كش الغنم لو مو عيب انك تتكلم يا يلا كان لوكو تعبت معي نو نو جي واجن السفوفو وانت جنب بدون بوفو لو ما عندي يا ما هاصل get it done anyway الفون عندي كاش كيف لو لا تصير نفسيه وتكون مزاجي خليك عادي لو ما عندك لا تقول شوفوني لابس فرساشي ها يا ويلك بشوفك تعيد الحركات هذه خليك طبيعي حقيقي هالشي اعتيادي فاني لك نعم طايح متكي تلقاني مريح وقاعد اعزف لك انا سولو قول لي تبي تصير نفسي لاني عارف جوك تعبان مسوي انا فانكولو فاني لك نعم يا الف اهلا وسهلا يا الف اهلا وسهلا حبيبي آه حبيبي والله انتم منورينا إيه، إيه،, ايه, ايه ايه الحاجات الفاخره دي يا فندم رحنا سوينا شوبينج اه آه،, اه لؤي لؤي لؤي لؤي لؤي Louis Vuitton آه، آه،, اه اه اه يعني لؤي انا فكرت ان حضرتك اه حبيبي يعني عندك ماركه خاصه بيك يعني لا لا ماشي ما شاء الله باين الصرف باين الصرف من ساعه ما جيتوا يا فندم والفندق يعني مش عايز اقول لك منور يعني احنا فكرنا ان في حاجه جديده في الكهرباء يعني ممكن فولت عالي حاجه بس اتضح ان سيادتك من ساعه ما طلعتنا والله الله الله الله منورينا والله إيه-, ايه ايه كل الحاجات دي تحضيرات صغيره لشهر العسل ما شاء الله شهر العسل ده ده ست اشهر ست اشهر عسل ما شاء الله وايه بوت بوت بوت بوت بوت آه، بوت بوت اه اه اه اه, آه،, آه، <laughs> جميله إيه، انت مدير الفندق؟ انا المدير يا باشا تدرين منو يذكرني؟ إيه، يذكرني بابن عمك مراد وهو نايم وهو نايم يحكي ما يسكت اه اه لا ما <laughs> بكلمش وانا نايم ما بكلمش وانا بمشي بس بمشي وانا نايم شهر العسل ده طالعين وانت؟ بعد احنا نقعد يومين ايوه ايه أيوة. ودغري على بورا بورا اه الله إيه؟ الله الله الحجوزات بايد المدام جميلة انا بس جميلة اوصل جميل وعلي الاشياء الباقيه لا لا ماشي ما شاء الله باين الصرف باين الصرف وكل الحاجات هتاخدوها معاكم بورا بورا ان شاء الله إيه. الله الله مع الف سلامه when the money talks كله luxury و deluxe ما فيش حاجة بلاش كله cash في cash ما فيش حاجة بلاش كله كاشف كاش ارماني جوتشي وبرادا وبنركب استن مارتن ما بنركبش حاجه ساده يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا <laughs> نورتونا والله وشرفتونا آه والله يا فندم منورنا يعني دخلتكم علينا دي يعني دخلت حاجه راقيه حضرتك منين آه، من العراق اه اه عراق راق <laughs> الله الله <laughs> الله حبيبي تسلم حضرتك الغرفه دي دي افضل غرفه عندنا مو احنا قاعدين عندكم صار ثلاث ايام انا اخترتها لك انا اخترتها لك بنفسي من اول يوم وجيت امبارح آه، كمان نفس النقاش يعني حضرتك احسن تنسى ولا حاجه نحن جايبين لك حاجه فاخره ما شاء الله هذا الجبن فرنسي كله فرنسي اه كل بس فرنسي كله آه، فرنسي حضرتك بس فرنسي ده فرنسي ده فرنسي إيه، ان شاء الله ناويين تشرفونا تقعدون قد ايه الفتره دي كمان؟ والله ثلاث اربع ايام ورايحين شهر العسل بورا بورا الله الله مم. بربوره الله جميله جميله بربوره بورا آه، آه، بورا بورا آه، بورا بورا اه فيها برضه سوينج بول نو بيتر دون وري Nothing تشينجد اول ذا سيم هير يو داوت مي ايفن كان يو ويست ميك سونج اباوت مي بيتر بليز كنت تشوفني على الاف 1 <laughs> حسيت حالي هاملتون لازم نشتري F1 لازم. بيتر اي كول يو باك wow حياتي شو كل هيدا سو رومانتي شنو ال wow بس شرحي لي شنو ال wow يعني ما تستاهلين تستاهلين بوفيات العالم كلها حبيبي وهذا appetizer البورا بورا مفاجأة وانا عندي شي لك ببورا بورا شنو هي؟ ما فيني لا سيكرت لا secret آه. بس انا اكو شيء موترني اليوم شو هو؟ معقوله يحطوا لنا شمعه قدام شمعه إيه. <laughs> ادري ذني مالات <laughs> يلا حبيبتي بون ابيتي يلا باب باب باب باب باب اكسكيزي موا um, I need to explain you what you're gonna have. Mm, uh, bœuf du charolais aux petits légumes. This one? Oui. سيارة شيفروليه. Mm. Poisson méditerranéen with chickpeas uh, sauce. شو حاطين بازيلا واحدة؟ اي اي إيه. فرنسا. زين foie gras du Périgord, avec ses petits abricots et ses oignons. Then you have the soupe à l'oignon de Toulouse. Mm-hmm. Make sure it's nice and hot when you eat it. Then you finish with the cake. Mm. You start with the vanilla. And then you finish with the almond. Bon appétit! حتى اهلك بدهم يخلصوا منك متفقين oh الظاهر نشوف منو هذا اه حبيبي السند بعدكم اصدقاء شو خيران لحظه لحظه لازم ابو مصطفى هذا ابو مصطفى حبيبي منور هلا شكرا شكرا اقول لك حابب اتكلم وياك على انفراد تقول مبروك الزواج الحلقه مبينه بيدي كيفك مبروك الف مبروك أه بس حاب اتكلم وياك عن انفراد لو حبيبي حبيبي ماكو انفراد انا وفيروز 1 احكي ادري ان شاء الله الله يخليكم لبعضكم بس الموضوع أه ما يتحمل أه حاب اتكلم وياك عن الانفراد مو شوي لزق بالانفراد <laughs> طيب. خطه هجوميه اليوم ميسي يلا راح انفرد طيب. يلا جايك ابو مصطفى شنو الفيلم؟ حياتي فيروز congratulations I miss you so much by the way I'm so sorry I missed your wedding it was amazing I saw the videos وكل شيء بجننوا عن جد بس ما بعرف الصراحة شو لابسة أخت العريس كان عطتها شيء من عندي anyway انبسطت كثير بحب قد الدنيا وهاف فن سي هاي تو لؤي حياتي ها انفردت ابو مصطفى خو مو هاي سالفه من سوالفك مال نسوان <laughs> اقول لك عيني. اي الموضوع شويه serious دومك serious راح راح راح راح بالهواء شنو وين راح؟ ما تحكي؟ لؤي الموضوع مهم جدا افتهمنا كل فلوسك راحت راحت فلوسك يا صابر راحت فلوسك يا صابر شنو؟ ما بقى شيء بال cryptocurrency هاي اللي مدري انت شلبت انت لحيت على مساله تحكي تحكي لحظه شنو؟ قلت لك don't put all your eggs in one basket شلون شلون آه، شلون يعني شلون آه، تروح الفلوس آه. لحظه وين راحت شلون تروح؟ انت تحكي صدق ابو مصطفى وانت سويت investment بال cryptocurrency اي سويت اي سويت وبعدين يعني انت كتبت نفسك على ال cryptocurrency بيتكوين بيتهوفن بتجيران الجيران لحظه لحظه قلت لك لا لا لا الان بح كل شيء ماكو كل شيء ماكو لؤي يعني كل شيء راح وسخة وسخة الدنيا وسخة وسخة كتير بتدينا شوية وبتاخد منا كتير وسخة وسخة الدنيا وسخة وسخة كتير من أمير أمير لإنسان حقير من أمير أمير لواحد فقير Thank you.